Aziz vatandoshlar, bu video davomida samasud bo'lgan qizni kim samasud qildi va u qizlar o'zi aslida kim edi-yu, kimni urdilar. Ushbu video davomida hammasini o'zingiz ko'rasiz, isboti bo'lasiz. Faqatgina sizdan bir yagona iltimosim. Bu videoni boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rishi uchun atiga bir dona like iltimos qilaman. Kim uchun oddiy bir bosish, kim uchun bir yaxshilikdir, kim uchun bu savobdir. aziz yurtdoshlar, like bosganlar, kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb videoga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ushbu videoda deyarli umuman gapirmayman, sababi mavzuni iddiosiga o'tamiz. E, Dastavval aziz vatandoshlar, sizlardan yagona iltimosim bor. Buni ko'pchilik meni kuzatadiganlar biladi. Rahmat, o'sha kommentariyaga yozishyapti obuna haqida. Elbet. Pastga qarasangiz, videoda pastda podpisatsiya kobuni tugmasi bor, qizil rangda. O'shani bosib kulrang qilib shaxsan meni kanalimga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Negaki bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Aziz vatandoshlar, bu videoda podresa qismidan bemalol Telegram kanallaringizga yoki WhatsApp gruppalariga o'tishingiz mumkin, hattoki Imo ga ham. Agar podresa qilgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Shaxsan o'zimni Instagramim, TikTokim va Maxmadif kanali bor Telegramda. Maxmadif deb yozsangiz chiqadi, unda shubha yo'q. Lekin sizlarga bugungi asosiy yangiliklarimdan biri Aziz vatandoshlar, xabaringlar bo'lsa, bir necha kun oldin shaxsan meni kanalimda bir emas, ikkita samasud bo'lgan qizni videosi chiqqan edi. Birinchisida o'sha sochlarini kesib, boshqa qilib juda ham qiynadi. Ikkinchisida shaxsan o'zim telefon orqali gaplashdim va uchinchisida ham e, qaysi ma'noda to'la ma'lumot bergan edim. E, lekin juda ko'pchilik mendan o'sha samosud qilgan qizlarni so'rashdi. Topdingizmi, topdingizmi? Bular albatta oldindan topilgan edi, faqatgina ommaga chiqarmayotdik va ommaga ko'rsatmayotgan edim. Va bir aka xonimiz, ya'niki bir bloger bularni hamma yo'g'ini o'rgandi, hatto o'sha samosud bo'lgan qiz bilan birga gaplashdi. va rasmlargacha ham ko'rsatdi. Xoslarga ushbu e, videoda qo'yib bermoqchiman. Aytganimdek, dastavval bir dona like so'rayman, xolos, boshqa hech narsa kerak emas va albatta o'zingizning fikringizni kommentariya qismiga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Kim haq, kim nohaq. Demak, videoga o'tamiz. Marhamat. Ushbu uchalasi o'zbek ayoli nomiga dog' tushirganlar Nigina Mahliyo kennayasi Gulnora o'zbek ayoli nomiga dog' tushirib yurgan ushbu uchalasi qo'shmachilik bilan shug'ullanib kelib o'n kasalligini o'tkazib lekin men bora olmayman mamlakatimga boshimni ko'tarmay yura olmayman o'zlari o'zbek ayoli nomiga dog' tushirib o'zgalarni tagiga yotib yurgani yetmasdan yordamga muhtoj halol pok pul topaman deb borgan ayolni o'zgalarni tagiga yotqizib qisqasi qo'shmachilik qilib majburlayapti va samasut qilyapti samasut qilganlar o'zlari mahliyo nigina va kennayasi gulnora o'zbekistonda assalomu alaykum uzoq yaqinda yurgan qadrli vatandoshlar hammaga sog'lik salomatlik tilayman ushbu videoni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman ushbu video davomida ko'rib olasiz va bilib olasiz chet davlatda mehnat uchun borgan vatandoshimiz ayol yomonlarni qo'liga yomonlar ham o'zimizni o'zbekiston respublikasi surxondaryo viloyati denov tumani ismlari mahliyo nigina va kennayasi gulnora farzandi bilan o'zidan mafiya yasab olib vatandoshlarimizni ayollarimizni yolg'on yo'llar bilan va majburlab fohishalikka undayotganligi haqida gapirib beradi meni g'ururim sindadi dedi oyoqlarimni oyoqimni o'pdeb oyoqlari bilan labimni tepgan qo'llarimni kesgan men betimni qo'lim bilan yopganman video o'shanaqa videolari bor keyin biqinimga qaychi tiqib anaqa qilgan oyoqlari bilan tepgan og'izlarimga rosa urgan undan keyingi holatim ertasi kuni oyoq ayimga video jo'natganman bu jo'natgan videom ham bor Vatandoshlarimizdan opa singillarimiz, ayrim ayollar chet davlatlariga oila bola chaqa boqaman deb halol pok pul topaman deb borishadi. Lekin ayrim ayollarimiz oldanib qolib ketishadi. Ayrim ayollarimiz halol pok pul topib kelishadi. Ayrimlari esa oila bola chaqalik bo'lib qolib ketishadi, oila qurishib. Bugungi qahramonimiz ham Turkiya davlatiga onasini boqaman deb boradi. U yerga borib bir turk bilan turmush qurib qolib ketadi turmush qurgan joyda surxondaryo viloyati denov tumanilik o'zlaridan turkiya davlatida mafiya tuzib olgan mahliyo Nigini va ularni kennayasi kennayasini o'g'li o'zbek ayollarini u yerda fohishalik qilishga majburlashar ekan bugungi qahramonimizni ham turmush o'rtog'idan tortib olishib shantaj qilib qiynoqlarga solib fohishalik qilishga majburlagan lekin bugungi qahramonimiz ismi sir bo'la qolsin hech nimadan qo'rqmasdan hamma yo'qni aytdi videosi esa qiynoqda bo'lgan videosini esa o'sha qizlar tarqatib yuborgan ushbu qizlarni taniydigan biladigan odamlar qayerdaligini bilsa tegishli idoralarga ichki ishlar bo'limlariga aytilsin surxondaryo viloyati o'sha denov tumanida yashash joyida ichki ishlar xodimlari ham bilishi kerak videoni oxirigacha ko'ring va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring iki Ronde Ikelander, gegen Tikilere, Magazine Mecklenburgischen Niederlande, Euge Lede, Kilingauer Lede, Puljonetsende, mit Bergen Sol, der Niemann kann, Kaşar oyunda Maligene, Yongi Şonuk Kinder, Kien, e, Bilet Dumengi Bilet Kese, Kiganımdan ki, ki o aytgan narsalar yo'q hech qanaqa o'zi tekstilliklar ekan tekstilga ishlayman menga tekstilga obordi tekstilga ishga gaplashdi meni tirishganroq qildim qoldim o'sha tekstilni nimasi kattasi uylanaman dedi menga hmm. besh yildan beri farzand yig'ilgan aytdiki menga farzand dedi kerak edi men farzand uchun uylanmoqchiman xotini farzand bo'lgan ekan o'lgan ekan ikki uch marta farzand tug'ilib bo'lgan ekan seni farzand berib topil men sen uylanmoqchiman deb meniki qo'limni uzib taqdi keyin bu opaskaniki meni mamlakatda qarzim bor meni uyim yo'q sizlarga men ishlab berishim kerak edi man qanaqasini ishlab berishim kerak desam javobni qilishim kerak dedim misol ochig'ini aytyapman keyin aytdimki men urushni qilolmayman dedim keyin bu nimaga aytdim turklatdim turklatdim u turkiya miyasini zaharlagan men pasportlarimni telefonlarimni olib qo'ymoqchi bo'lib ana shunaqa narsalar qilib pasportimni telefon ishlatsangiz pasportimni uyalaman deb qayerga olib yurganimda turkiyada masalan histoire dont je suis comme je l'ai Isabelle, je me connais, qui إذا وش سيرجي لسه إذا ما سيرجي لسه سين أول ورا ما أجا لما جت فك عين سين لما جت إنجز تاس فاتر ورا ما أول مش تقول nam dox ekanman singlim bilan ham dox gapman kelganman senlarga uy berish uchun senlar kontent to'lash uchun kelmaganman desam singling ikki dollar pul turib qizligini oldirtirib sharmandasini chiqartiraman men uchun narsa cho't emas men kelgan boshqasi ham hech narsa qilolmaydi deb anaqa qildi keyin ayamga aytdim shu kelganimdan beri shuncha gap bo'lyaptida men aytib edim ayamga keyin ayamga aytdim mana shu shunaqa narsa bo'lyapti dedim qildilar meni e, oldin e, mamlakatdagi dugonamni opasi bilan singlisi bo'ladi ha ha ha keyin e, bularga telefon qildim bular bizni mehmonga kelgan edi bir marta keyin aytdim mana shunaqa shunaqa vaziyat dedim meni olib ketinglar deb telefon qildim hamma narsa bu to'rt juda ko'p narsa bergan pastda ming dollarga menga naqd pul bergan uy kvartira pullarini bergan menga bitta antenna xonaga shkaf kiyim hamma narsa mana shu kelinga nima narsalar qilib berardi ana shunaqa narsalar qilib bergan menga hamma narsam o'zimni narsalarimni ham tashlab qochdim men u yerdan qochib ketdim bular meni olib ketdi ikki bir oldiga kelganimdan keyin bir ikki kun yurdim menga aytdiki e, shu ishga ishlaysan chunki o'zlari shu ishga ishlaydi shu ishga ishlaysan dedilar aytdimki agar men shu ishga ishlaganimda dedim men erdan ketma olmazdım dedim. Yuvarlı olup bitiriverdim dedim. Kendi ki işliysen dedim, Kim bari oğludan da ünlü yolunu getirgen bana bu ya beni üylenemem deyip çoğu Eski, lakin o benim kızıma da de böylerdi. Oğuldaydı bana, ünlü oğuldaydı bana kızıma da de böylerdi. Kendi men aytdimki aytolmadim men men erga tekkanman hayotim shunaqa ajrashganman men bu boshqa deb aytolman men o'n besh yoshimda turmushga chiqqanman uyimda erkagimiz yo'q bizda mhm. na dadam na akam na boshqasi bor uyda erkak o'rnida menman oilamni boqishga kelganman deb aytdim masalan to'g'risini aytyapman men mhm. keyin aytdiki shu ishni qilasan dedi men aytdim men erga tegaman keyin nima hayit ro'za kirib qoldi shu oraga ya'ni sotolyaptiku to'g'ri shu o'zi kirib qoldi ro'zaga ayolni yuz olib pul tashlayapti bu bola o'sha yuz olib pul tashlab yurganiga ana shu ishlarni qildi men nima demoqchiman chet davlatlarda yurib shunday o'zimizni o'zbekiston fuqarolariga majburlik va samasud o'tkazib yurgan ayollar va erkaklar o'zimizni davlatda qonun oldida ham javob berasizlar unday chet davlatida yurib o'zbek nomiga dog' tushirayotganlar juda ko'p va chet davlatlarda yurganlarni ayollarimizni erkaklarimizni hammasini ham yomon demoqchi emasman boshida aytib o'tganimdek juda ko'pchilik oilamni boqaman deb turib haloli pok mehnat qilib kelaman deganlar lekin ashularni orasida ayrimlari shu mahliyo nigina gulnoralar singari bo'lib chiqishadi o'zimizni fuqarolarni yomon yo'lga undashadi va majburlashadi jabrlanuvchimiz ismi sir bo'lib qolsin hozirgi kunda o'zbekistonga bora olmayapti keta olmayapti shunday majbur qilishar ekan shunga o'xshagan va boshqalar oldab yo'l bilan yolg'on yo'llar bilan chaqirib olishib turib shunday syomkalar qilishib birovni ostiga qo'yib syomka qilishar ekanda va davlatiga vataniga qayta olmaydigan qilib tilini qisishar ekan va yomon yo'lda yurishga majbur qilishar ekan xuddi shular shunday mafiya bo'lib olishgan ekan ularni orasida o'zlarini jiyanlari o'g'il bolalar ham bor ekan shunday qizlarni topib oldab topib qo'shmachilik bilan shug'ullanishar ekan qolgan ishni esa ko'rib turganingizdek mahliyo va nigina jinniyasi gulnora pullarni olib bar hayot hayot kechirishar ekan. o'zbek nomiga dog' tushirayotganlar vatanimizga yana qaysi yuz bilan kelarkin odam savdosi bilan shug'ullanib kelayotganlar vatanimizga qanday qaytib kelishadi farzandlarini yuziga qanday qaraydi kelajakda xalqimizni yuziga qanday qaraydi yana o'shanday harom ishlarni qilib kelib turib otinchaga aylanishadi oilaviy chet davlatida odam savdosi bilan o'zbek fuqarolarini birovlarni tagiga qo'shib berish bilan shug'ullanyapti Aziz vatandoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar, e, o'zingizlar bildinglar, hattoki ko'pchilik mana fikrini ham qoldirdi. Men nimadir deyishga yoki nimadir qo'shishga o'zi kerak emas, e, Narvani gapirman qo'yib akamiz va albatta hamma o'z fikriga ega. Siz ham bemalol o'zingiz fikringizni qoldiring. Demak, kelgusi videolarda, ya'ni tez orada ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, ro'zg'irish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha turn it on. Turn it turn it on.